Salut! Astăzi este despre a ispiti. În dicționar este a ademeni, a atenta. Eu cred că noi suntem ispitiți uh, mai repede să ne trăim viețile, ori să facem exact cum ne spun părinții noștri, ori să fim invers și mai puțin suntem ispitiți să ne trăim viața după cum vrea sufletelul nostru. Eu am căutat toată viața mea să nu fac nici ca părinții mei și nici împotriva lor, deși am așa, și am găsit foarte greu cum vrea sufletelul meu. Este ca un drog, pentru că e mult mai ușor să luăm droguri ca să ne simțim bine, decât să ne simțim bine pur și simplu căutând bucuria într-o frunză sau într-un vânt sau uh,